filmando já? Boa noite, galerinha! Vamos ficar saindo do... Do CAB, do tribunal. Sentido... Unijorge pois. Aqui bonitinho, ok. Vamos lá. É... Bom, estamos já no quinto dia de trabalho. E vou te contar, viu? Aqui o bicho pega. Muita informação, muita coisa nova. coisa nova mesmo. Vamos com calma aqui, vamos com calma. Ó, os caras estão cortar aqui, velho. Oi. Ih, se arrombou. Trem Salvador mandando encostar. <laughs> Ui, tomou. Mordeu a boca, sacana. Ih, ali fudeu tudo, estourou. Bora, nosso cego. Mas não passa não. Olha o motor. lá na frente. Quando aperta assim pra caramba, eu fico receoso porque esses produtores de manete deixaram o guidão mais largo e aí eu perdi um pouco da noção da, da minha largura. Aí quando vejo retrovisor, eu tenho que segurar mesmo, né? aqui devagarzinho até lá. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Eu vendo na Avenida Luiz, é é, é, é, a Luiz Eduardo, colocaram três novos radares desse que, que pega pega depois que você passa dele. E tinha um boato que eu não levava fé, sendo que eles também pegam antes de você chegar nele. Eu achei que era conversa, mas esses novos radares têm antes deles um, um, um outro postezinho com uma câmera virada para trás. Eu, porra. Isso só pode ser uma coisa. Deve ser a porra do radar que pega antes de você chegar nele. Então, queridos, fiquem espertos. Eu não tenho certeza, mas Eu acho muito provável que seja isso. Muito, muito mesmo. Só não dou certeza porque certeza é para quem sabe, né? não sabe só, só acha. Aí tô convergindo pra dentro. Vamos entrar também. Se bem que eu já tô dentro, né? Ontem eu fui por trás pelo Chiep. Não sei se fiz um bom negócio ou não. Aí vou comparar os tempos. esqueci de cá. Ah, sim, outra coisa, lá no, no TJ eu posso fazer o piloto dos meus vídeos. <laughs> Portanto que seja fora do horário de pico, então tá ótimo. A banda lá tem que ter mais cuidado, mais reservas, são muito mais clientes. A Metronai, é, a Metro 1 Giga, para 300 usuários. Nave sobra fazer a encosta no link. É, acho que eu vou... Não, não vou colar atrás da polícia não. Vou ficar aqui na minha porra, na minha faixa. Aqui tá de boa. O trânsito tem que tá fluindo, viu? Não acho não. travado não. cuidado porque os caras quando abrir para a polícia passar, vai abrir para cá. Então a probabilidade de eu tomar uma fechada é, é alta. Então vamos adiantar. Vamos passar os homens. Pô. Pô, a gente passou. eu fazia zoada também. Como é que que eu vi aqui? Norte a Salvador. Onde fica bonito, ó. Bem no meio. Porra, atrapalha foda, desgraçada. né? Se resolva aí, viu? Negócio que tá feio. procurando brechas. É, acho que eu já achei um aqui. Eu aqui por baixo, mas... Não vale a pena não. Por aqui mesmo. é a graça de ter uma moto dessa? Qual é a graça? Esse trânsito aqui, negão. Boa sorte, viu? dessa confusão. Abraça mais um pouquinho, abraça mais um pouquinho. Ah, fudeu. Não. Um desembuzou aqui não vai dar nada. Passar pro lado. vem apertar de novo. O cara de chicungunha Ai, chega a mão dói. Fala, irmão, cadê a luva? Displicente. 6 e 22 Agora a gente vai direto para o laboratório organizar o nosso trabalho, imprimir as folhas desejadas. e entregar a minha prova. Bom, galerinha, então é isso aí. Chegando ao nosso destino. Um abraço pra vocês. E...